მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს ისევ ორქიდეომანია YouTube-ზე მიუხედავად წყლით სავსე კეფარე ჩაედნისა და ეს ყველაფერი არის გაკეთებული გამიზნულად, მინდოდა დამეწყო არასტანდარტულად ვიდეო, იქიდან გამომდინარე, რომ დღესაც მინდა წყლის თვისებებსა და ქიმიურ შემადგენლობაზე ვისაუბრო. წინა ვიდეოს საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოყვა. იქ საუბარი მქონდა ისეთ თვისებებზე, როგორც არის წყალში იონების, წყალბადის იონების რაოდენობა. а разец არის დამოკიდებული წყლის ისეთი თვისება, როგორიც არის წყლის ჟავე რეაქცია და ტუტე რეაქცია. მაგრამ ასევე წყალს სხვა თვისებებიც აქვს. და გაგვიგია ჩვენ ისეთი ცნება, როგორიც არის ხისტი წყალი და რბილი წყალი. ადუღებული ჩაიდანი აქ შეგნებულად მოვიტანე, იმიტომ რომ წყლის დუღილი განაპირობებს წყლის ქიმიური შემადგენლობის ოდნავ ცვლილებას და ყოველას გვინახია თუ რა ემართება ხოლმე ჩაიდანს და სხვადასხვა საყოფაცხოვრება ნივთს, რომელიც წყალთან არის კავშირში ხანგრძლივი მოხმარების შემდეგ. აი ასე გამოიყურება ჩვენი ჩაიდნის ფსკერი წყლის ადუღების შემდეგ. რაღაც ნაწილაკები დაცურავენ, რაღაც ნაწილაკები ძირს დაილექა და უფრო გაიზარდა სკერზე თეთრი ნადები და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ხანძლივი მოხმარების შემდეგ რაღაც თეთრ ნადებს იდებს ხოლმე და ისიც ვიცით, რომ ეს არც თუ ისე კარგია. ზუსტად ამიტომ მოვიშველიე მე მოთხთუხე ჩაიდანი, რომ თვალნათლივ ამეხსნა თუ რას ნიშნავს წყლის სიხისტე და რბილი წყალი. ანუ რა გამოდის? წყალი შეიძლება იყოს ხისტი აა რაც ნიშნავს იმას, რომ დუღილის შემდეგ ან ჭურჭელში ხანძლივად ყოფნის შემდეგ ჭურჭლის ფსკერზე და კედლებზე კეთდება თეთრი, მოყვითალო, მოყავისფრო და იქ შემთხვევაში მწვანე ნადებიც კი და ჩვენ ვამბობთ რომ ეს წყალი არის ხისტი, მარილებით სავსე და წყალი შეიძლება იყოს რბილი, გამოხდილი, რომელშიც მარილები და მინერალები არ არის და მას ქარხნული წესით ღებულობენ როგორც წესი. ما როგორ მოიქცეთ, რას ნიშნავს წყლის სიხისტე, წყლის სირბილე და როგორ ვიქცევით ამ შემთხვევაში, როცა ვიცით ამ პარამეტრების გაზომვა და ვიცნობთ ამ თემებს ყვავილების მორწყვისას. ამისათვის მეგობრებო, ისევ მირჩევნია სლაიდშოუ წარმოგიდგინოთ თავისი სქემებით, რომ უფრო გასაგები და მარტივად ახსაქმელი გახდეს თუ რას ნიშნავს ეს წყლის ეს თვისებები და როგორ განსხვავდება ეს წყლის ტუტე და მჟავერი რეაქციისაგან. ასე რომ, წყალს გააჩნია როგორც ტუტე და ჟავე რეაქცია და მას pH აბრევიატურით ზომავენ და წყალი შეიძლება იყოს რბილი და წყალი შეიძლება იყოს ხისტი და მას DH აბრევიატურით ზომავენ. გადავიდეთ slide show-ზე. გადავედით slide show-ზე და შევეცადოთ განსაზღვროთ, რას ნიშნავს რბილი წყალი, ხისტი წყალი და ასე შემდეგ. მეგობრებო, წყლის სიხისტე დამოკიდებულია წყალში ხსნადი სხვადასხვა მინერალებისა და მარილების რაოდენობაზე. განსაკუთრებით საუბარია კალციზე და მაგნიუმზე. ну რაც უფრო მეტია, მით უფრო მაღალია წყლის სიხისტე. ზოგადად მინერალების გარეშე კალციის და მაგნიუმის გარეშე წარმოუდგენელია დედამიწაზე სიცოცხლე, მათ შორის მცენარის განვითარებისათვის ეს მიკროელემენტები ფრიად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათი მაღალი რაოდენობა უფრო ზიანის მომტანია ვიდრე სარგებლის. ამიტომ არის ხოლმე რომ ვიცით რომ თუ წყალი ხისტია, წყალს უჭირს ადუღება და ჩაედნის ფსკერზე ილექება. აა თეთრინადები, რაც არის ზედმეტი, ესე რომ თქვათ მინერალები, კალციუმი და მაგნიუმი და ასევე ვიცით რომ აა ხის წყალში ცოტა რთულია საყოფაცხოვრებო საქმიანობის წარმოება და ცუდად ქაფდება საპონი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მეგობრებო, ხის წყალში ცუდად ქაფდება საპონი. ანუ რბილი წყალი ასოცირდება წვიმის წყალთან, გამოხდილ წყალთან, ხოლო ხისტი წყალი ასოცირდება ონკანის წყალთან, ჭის წყალთან და მინერალურ წყალთან, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად როდია. წყლის სიხისტე იზომება სხვადასხვა საზომი არსებობს და სხვადასხვა სტანდარტია და მე მოვიყვან ყველაზე გავრცელებულს, ეს არის გერმანული სტანდარტი, სადაც 6 პარამეტრია, მაჩვენებელია წყლის, იწება 0-დან და 30 და ზემოთ, ხედავთ აქ როგორ არის ძალიან რბილი, რბილი და ასე შემდეგ 0-დან 30-ის ზემოთ. და ასევე არის მეორე პარამეტრი, ასევე გავრცელებული ძველი მეთოდი დავარქვი მას, არის 0-დან 10-მდე, ნუ 10-ის ზემოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ სამი მაჩვენებელი გვყავს: მოყვანილი, რბილი, საშუალო სიხისტის თუ სირბილის და ხისტი. მე კი არ ვიცოდი საქართველოსში რომელი სტანდარტით ხელმძღვანელობდნენ გერმანული სტანდარტით თუ ეგრეთ წოდებული ძველი მეთოდით ორივე მეთოდი მოიყვანეს სტანდარტი უფრო სწორად შემდეგ სლაიდზე მათი ერთმანეთთან დაკავშირება უმარტივესია ა ინფორმაციას ნახავთ ოდნავი სახეცვლილებით მაგრამ ყველაზე ხშირად მე ნახე აი ზუსტად ეს მაჩვენებლები და თუ თქვენ ლიტერატურაში წააწყდებით გეცოდინებათ როგორ შეიძლება თქვა ერთი სტანდარტიდან მეორეში გადასვლა ა სხვა სტანდარტებიც არსებობს, მაგრამ ეს ყველაზე მეტად გავრცელებული და მიღებულია, ასე რომ ვთქვათ. წყლის ქიმიის ცოდნა მნიშვნელოვანია ასევე მცენარეთა მოვლის საშუალებების გამოყენებისას, რადგან შემადგენელი კომპონენტები შედიან ერთმანეთთან რეაქციაში და რიგ შემთხვევაში აუმჯობესებენ მოქმედების შედეგებსა და ხარისხს და რიგ შემთხვევაში შეიძლება დათრგუნონ. და საბოლოო ჯამში წყალი ცვლის გრუნტის ქიმიას და აუმჯობესებს გრუნტს და შეიძლება პირიქით გაუარესოს გრუნტის ქიმია. და მეგობრებო, ბოლოს ჯადოსნური კადრი ის სარეცხის საპონი მომავალში მედი მაქვს რომ თქვენთან ერთად შევძლებ წყლის სიხისტის მაჩვენებლის განსაზღვას და ამაში სწორედ სარეცხის საპონი დამეხმარება. აი რატომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ იმ წყლის პარამეტრები, რომლითაც ვახდეთ ჩვენი მცენარეების მორწყვას. ჩიმი პეტერა კალადიუმის ჩითილები და ორქიდეა კატლია და ჩოლებრივი მიწის გრუნტით და ფიჩუს ხის ქერქებისაგან გაკეთებული გრუნტი. ორივე გრუნტს თეთრი ნადები აქვს და ეს არის ჩემო მეგობრებო ზუსტად ხისტი წყლის მადლი და წყალობა. თემა იმაშია, რომ თუ წყალი საკმაოდ ხისტია და მასში ბევრია მინერალები, მაშინ არან თუ მხოლოდ ზედაპირზე ედება ხისტი წყალი, არამედ ნიადაგის ქიმიურ სტრუქტურასაც ცვლის და პლუს ამას ფესვების ხისტი წყლის მიერ და ხისტი მარილების მიერ ფესვების გარემოცვაც ხდება, რაც ხელს უშლის ფესვებს, რომ შეითვისოს ნიადაგიდან საკვები ნივთიერებები და ნიადაგიც გახისტებული იქნება ამასობაში მარილებით ხალხზე და ეს ყველაფერი ხისტი წყალი ნიადაგში მარილების ჭარბი რაოდენობა და პლუს ამას ფესვებზე შემოკრული მარილები ერთად აღებული ხელს უშლის ჩვენს მცენარეებს ზრდა განვითარებაში. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, მომავალი ვიდეო იქნება ძალიან მალე, ვეცდები რომ იყოს საინტერესო. თქვენ რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ ამარხის გამოწერა ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. დააკვირდით რა ფერია სიტყვა subscribe თუ არის წითელი მაშინ მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ დააჭიროთ და ეს იმას ნიშნავს რომ არხი გამოწერილია პლუს ამას ნიადაგის სტრუქტურასა და მჟავიანობაზე ასევე წყლის ქიმიურ პარამეტრებზე ყველა ინფორმაცია რომელიც არსებობს ჩვენს საუკეთესო საიტზე ყვავილე ბიჭი ნახეთ ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში და ესტუმრეთ ამ საიტს რადგან იქ დეტალურად არის ყველაფერი აღწერილი და თუ თქვენ გაინტერესებთ ვიდეო სადაც ჩვენ საუბრობთ წლის ისეთ მაჩვენებელზე როგორიც არის ამ ჟავიანობა და ტუტე რეაქცია მაშინ უნდა ნახოთ ვიდეო რომელიც ზედ და მარჯვენა კუთხეში ძახილის ნიშნის ქვეშ არის ჩაფარული. ასე რომ მეგობრებო არ დაგეზაროთ გამოიწერეთ წაიკითხეთ მომავალი ვიდეო იქნება მალე და ველი თქვენ გამხმაურებას რა იცით წყლის ქიმიური პარამეტრების შესახებ გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება რომ სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი